Espero que alguien ande, por ahí. Saludo en YouTube, saludo en Twitch. Saludo a la banda que, que este, pues se junta a ver este, este, este, estos, estos juegos que me aviento. Estas simulaciones. Ahí anda el Floki. ¿Qué pasó? Ahí viene el Floki. ¿Qué pasó? Ven. Saluda a la banda twitchera. Salúdala. Ya te vas, bueno. Este. <laughs> pues bueno, vamos a. Vamos a aventarnos la simulación, ¿no? Solo los twitcheros saben que aquí perdí la semana pasada. Y vienen los Dolphins. Ayer tuve entrevista con los carnales. Bueno, a mí no sábado. El miércoles tuve entrevista con los carnales de Universo Dolphin. Todo buena la, platiquilla. Pero pues este... Ah, ellos obviamente le van a los Dolphins, yo le voy a los Niners. Tenemos nuestros argumentos. Yo creo que sí podemos ganar. Esperemos que sí podamos ganar a los Delfines. Entonces, este, pues yo ya voy a jugar, ¿no? Clave de tener el, endemoniado juego aéreo de los delfines y, e intentarles correr y correr y correr, que la semana pasada no pude. Entonces, este... Bueno, esta vez lo voy a intentar. No tengo que lograr. Tengo que recordar mis jugadas. No practico. Soy un fracaso como gamer porque no juego nada más que cuando me siento aquí hacer la simulación. Pero pues bueno, aquí andamos. Francuti 911 dice: <coughs> Buenas tardes, señor Pablito. Me habían estado eludiendo sus transmisiones. ¿Qué tranza, Frankuti? Como, como que eludiendo. Buenas, mi buen tipo, ¿cómo estás? Buenas, todo bien. Todo bien, menos mi entrenamiento. de Dice. Qué alegría verte en directo. Igualmente, carnales, es un gustazo estar aquí. Vengo corriendo, ando corriendo, se me descompuso el carro. Apenas hace ratito me lo entregaron. <coughs> Tengo que salir corriendo ahorita a un compromiso. Entonces me siento a echar esta simulación con ustedes. Porque no puede faltar. Menos este juegazo contra los Dolphins. Dice, es que los horarios nuevos nomás no se me daban. No, no, no, pues sí, me imagino hermano que no. Pero bueno, es que yo tampoco he sido muy constante en los horarios, ¿no? De repente transmito en las mañanas, luego en las tardes, luego en las noches, luego martes, luego miércoles, luego viernes. Y entiendo que no han podido estar aquí eh, tan, tan, tan de lleno como lo estábamos la temporada pasada, que todavía estábamos en pandemia y pues yo me daba todo el tiempo de entrenar y de jugar y todo, ¿no? Pero esta vez no se puede. Entonces, pues, <laughs> algo que nos truque Chencha, que es jugar. Este, ojalá le ganemos a los Dolphins, sería un golpe de autoridad en la mesa. Pateamos, eso me agrada. Primero, el primer, eh, la primera eh, va a ser la, ofensiva de los Dolphins contra la defensa de los Niners. Ese es el juego. Los Yo en verdad estoy algo preocupado. yo también, y no nomás algo, yo estoy muy preocupado. Los Dolphins traen una ofensiva muy, muy poderosa por aire, y ese es el punto débil de los Niners. Ahora, yo siento que su zona de linebackers no es tan buena, y por ahí podemos atacarlos con nuestros jugadores. Vamos a ver, Ojalá les ganemos a los Sminers, digo a los Dolphins. A los Dolphins de San Francisco, Yo creo que tenemos que estar yendo por Tua, sí o sí. Agárralo, agárralo, agárralo. Ahí. Allí es donde nos pueden agarrar first play. 18 yards and a first down. Esa. ¿Dónde? Ojalá ya esté de regreso Ari Garmstead. No hay que dejarlos correr nada. Miren todos mis lesionados. Creo que sí, sí van a jugar Raheem Monster. Es exactamente lo que pienso, los ataques poderosos aéreos se nos complican mucho, pero me parece la ofensiva es la clave ya que sabemos que ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, no puede ser! No, ya había caído, ya había caído, están testigos No, eso no Eso no pudo ser fumble, no me hagan eso A ver Vean no, el fumble ya es cayendo, ¿no? 19-bajo de problemas, Dice. Y la tienen que revisar. Con esos es que todo el tiempo fumbleo aquí en, aquí en, en, en el franchise, no puede ser. Ya había caído, ya había caído, ya había caído. Tiene que ser nuestra. Ahí está, ya. Ahí está, ahí está. Es nuestra, es nuestra, es nuestra. Frankuti 911. Fuerzas. Dice. ¿Cómo es posible que Mostert viviera lesionado con nosotros? Con ellos no se ha perdido ni un juego. Es que dicen que el... Que el dicen que la preparación de los Niners... O se hace Es muy duro el los entrenamientos de los Niners y el de los Delfines no tanto. Eso es lo que se dice. talk about defenders, specifically linebackers, keeping their eyes in the right spot. He had that eye down the entire time. And you know that's not easily done because they throw a lot of misdirection at you. They try and fool you and get your eyes in the wrong place. But you're right about that one. He correctly. Ahí está, cómo no. Sí, señor runs out at the 27. I don't care who you put on him, he's going to be a handful in one-on-one -on -one throws. Yeah, right now, you're right. They're in man-to-man, -man, maybe needs some safety help. I would say that'd be a good idea. Double team him somehow. I'm going to have to make someone else beat me. Frankuki 911 dice, McCaffrey va a jugar sí o sí. Sí, McCaffrey sí juega. Una irritación de rodillas, supongo que es una rodillera y ya no pasa nada. No sé si sea un raspón o qué sea. El que no, ya no es Mitchell y ahí sí es donde me, tiene preocupado un poco el asunto. todos sabemos cuál es arma letal de los Niners. La sonrisa de Jimmy y Es lo que decían ayer los de estos carnales de Universo Niner, que la sonrisa de, de Garópolo era, el arma indestructible de los Niners. Frankuti 911 dice una irritación de rodilla suena a como que le picó un mosquito o algo así. Bien, de acuerdo. Yo siento que mi mamá le decía raspados. Te raspaste la rodilla. vamos, ahí vamos. Alex bajo cap 7 Buenas Buena tarde twitcheros ¿Qué ondita mi Alex Cap? ¿Cómo estás? ¿Qué ondita? ¿Cómo andan todos? Frankuti 911. Dice. ¿Y quién será el segundo RB? Alex-Cap 7. Dice. Buena tarde mi estimado. Ay, ah, ¿eso qué? Buenas tardes amiguitos, buenas tardes amiguitos. Chido Demasiados movimientos por snap. Alex-Cap 7. Dice. Bien, mi hermano en el trabajo, pero pasando a saludar. Bien, hermano, pues, qué bueno que te das el chance de pasar a saludar a la banda. Face Mask. <clears throat> Tercera y gol. Ah. 0 9 ya llegó su majestad, ya saquen las celobias, que ya es jueves. Em voy, voy, voy, voy, espérame. Estoy twitchando, es que me hablan, pero estoy, estoy en el stream. ¿Qué? Al rato va. ¡Ah! Retraso de juego, no puede ser. Ya llegó Mr. Cross todo es jueves, hermano, todo es, es jueves, hermano. dejando de lado un poco la NFL, ¿cómo vivieron el Mundial de México? Yo, la neta, sin pena ni gloria, hermano. O sea, no está chido que nos ganen, pero... Este... Pues, ¡Ay! ¡Estaba! Chi, la 3, es que así no puede ser, pero ni modo. Me desconcentraron. <clears throat> Me sacaron de zona de gol. Ni modo. Yo quería 7, fueron 3, ni modo. ¡Ah! final, mientras el juego vaya así, no hay bronca. La defensa. So Miami coming out for their second drive. The first time out, they had the interception. That stopped their drive. Three points the other way, so now they Dice, estoy bien nervioso con este partido. Es el partido más difícil desde el de Kansas City. Sí, en realidad sí, así es, hermano. Así lo veo yo también. ¡Ay, no puede ser! Miami first down. That one going for a gain of 11. Now, look, that wasn't a huge gain, but those are the types of carries I think they were missing in their loss last week. They couldn't get him going on the ground. Did you get the same feeling I did during our meetings that they kind of regretted? Por primer cuarto. estoy bien nervioso, Mr. Cruz. La neta es que los Dolphins son un duro, duro, duro sinodal. Vamos a ver qué tal nos va. So from the 36 now, first and 10. First down, back to Gaskin. And he puts his head down and gets up to the 42 for a gain of about six. Consecutive positive runs for him on the last two snaps. He certainly appears to be trying to put the offense on his back and just move them down the field where his number is called. The way he's running it, I keep going back to him. Adelante, adelante, adelante. Tercera y dos that's all about doing the dirty work right there defensively. Second and short yardage, that's all about plugging those gaps, not giving a running back a crease to run through. And that's a nice job to hold him just a couple of force and third down. And it's Waddle complete. And he's out of bounds just before the midfield stripe at the 49. Two first downs have him em Ya vieron que también el head coach de Miami ha estado hablando feo de los compitas de los 49 S. No, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pasa el chisme, Mr. Cross. Es que también eh, McDaniel es como muy hilarante, ¿no? Como muy... Let's just break this down and make it pretty simple. Key to the drag route, letting the play develop, finding the hole in the defense and giving your athlete, yes, athlete, a chance to make something happen once he has the ball in his hands. Second down, Gaskin. And the stop oh. there will come at the 38-yard line. A gain of five, good enough for the first down. Tua going to throw. Throw Fumble, fumble, fumble. ¡Ay, no puede ser! Ah. can almost see inside his face mask there the look of relief. He coughed it up, but it goes out of bounds. They keep it. Someone carrying around a lucky horseshoe, aren't they? If I were him, I'd go out for the lottery after that one. A very fortunate man. And they're operating plus territory here. It's definitely no No llegó, no llegó, no llegó. Lo van a empatar, lo van a empatar. Ah, se lo van a jugar. ¿a qué jugador de los Niners le extrañaría si se fuera? Híjole. A Nick Bosa, George Kittle. Ay, no puede ser. first down as they manage to convert, and that'll keep the drive alive. Now Tua just going to bat this forward on the end around. They showed off the athletic juke. Good little gain there. Not a whole lot of real estate, but a nice carry. <clears throat> Paso de los Nets. Sí, a Bosa, a a Ufanga. Jovan pues todavía tienen un ratote, ¿no? Trent Williams. They still need about the length of the football here, maybe a little less as they come up on second and inches. Two to throw again. That is caught at the seven-yard line. Touchdown. Ay, sí entró. front. Well, we know someone just added to his touchdown passing total, but all he did was get the ball out quickly to his tight end and let him take care of business the rest of the way. <sighs> Up and good by Sanders, and that makes it a 7-3 lead. Tenemos <clears throat> casi dos minutos, tres tiempos fuera. el que me da más miedo de todo Miami es el QB. A San Francisco siempre se le ha complicado ese tipo de jugadores. Correcto, amigos. Pienso muy similar. Y es que Tua no es tan correlón, pero sí es este sí es muy movible. Y esos tipos de corebacks tal cual se nos complican mucho. National audience gets a look at the Colts for a second straight weekend. This time they're at Dallas, 7:20 Central Time for that kick, and then Monday night, Saints and Bucks from Tampa. 19-de problems dice. Van a pegarnos mucho por aire, espero que los CB estén listos. Mucho hermano. Estoy de acuerdo en eso. Ahí está. Touchdown, George Kittle. Yo espero, a mí me preocupa Lenoa si le llega a tocar vuelos personales con Hill o con Weddle. Ahí va a ser la bronca. Y por ahí tenemos que atacar a los Dolphins con el ala cerrada. Qué buen pase. Gracias, Christopher. Ahí estuvo. Teníamos que responder rápido, respondimos, pero les dejamos tiempo. ¡Sas! 0 9 al final se va a imponer la bella y hermosa sonrisa de mi Garopolo bebé. Ojalá hermano, ojalá se enamoren todos los defensivos y se queden pasmados ante su sonrisa como si fuera la medusa. today's NFL. You got to push it whenever you get an opportunity. You can never have enough points with the high-powered offenses that you face. And analytics will tell you, try and score when given the opportunity. Now an open man. That's the tight end Gasicki. It's complete. Two are going to try and go quickly here. The play fake for Gaskin. Now Tua. 09. Dice. Excelente jugada, Pablo. te va a dar juegazo. Ya lo soné, Sí, Mr. Cross. Yo creo que por ahí el, ala cerrada de los tejanos les hizo mucho daño a los, a los delfines. Mucho daño. Ah. Now the Dolphins going to burn the first of their timeouts as the stoppage will come with a little under a minute to go in this first half. Setting to throw on first down is Tua. ¡Ay! ¡Ya lo tenía! So second down and 10. Once again, they'll go for the 40. Again, they will throw it with Tagovailoa. Bien, bien, bien. Bien, compadre, Metro 09. Dice, va a sacar las jugadas con dobles alas cerradas y con el fullback que tenemos va a rematar. Ojalá mi hermano, ojalá que sí. Paramos bien. Yo siento que un buen mago nunca enseña esos trucos y creo que... Oye, 35 segunditos, venga. Well, the Niners going back on offense now, late in this first half. And they may just be content to take this three-point lead and head into the locker room. Thirty-five seconds, all that remains in the first half as they come up on first down. Estaba. So much about defending the pass is being able to be right there the moment the ball gets to the receiver and he was right in his hip pocket, pumping force setting Dice. Este domingo Ray Ray McCloud si va a tomar la estrellita de Mario Bros. A Miami si le hacen daño los equipos especiales. Ojalá, amigo, ojalá que sí. Otra vez. <clears throat> He did an okay job of absorbing the hit, just couldn't secure the football through the catch. And he was right there on the spot and forced the incompletion. That's something defenders work on all the time. If you're there, make the contact, but continue to work your way through the receiver so that he can't possess the football and turn it into a catch. tiempo bien. Ojalá que McLeod tenga una escapada, yo no sé, eso sí me faltó revisar los equipos especiales de los Dolphins, pero pudiera ser que por ahí encuentremos algo. metro 09. Dice. Acuérdate de tercera y Jaguan. ¿Otra vez? Jaguan, lo tengo que buscar, tienes toda la razón. Toda la maldita razón. Here now is second and 10 again from the 41. To throw is Garoppolo tercera y cuatro, tercera y cuatro. 13 em segundos, 13 segundos. ¡Ah! Tiempo, tiempo. Bien, 9 segundos. Bien. vamos a intentarlo desde ahí, a ver si lo metemos. Como de 60 yardas, ni modo. ...55, igual, puede ser. ¡Ay, no llegó! Y le pegó con todo. Ah. Vámonos, vámonos rápidos. Recibimos. <clears throat> es el juego que le comida a los Niners. Medio tiempo cerradón. offense set to go to begin quarter number three. This offense set to begin the third quarter, and Charles, if they had a checklist of things they wanted to accomplish in the first half, certainly at the top of that list would be having the lead, and they've got that here. That's always the most important box to check, isn't it? But also, they've had some success in their passing game, so probably an empty box establishing the run. They're on pace for fewer than 100 yards in this one. So now they want to make sure that they... Ah, que escaparon a touchdown de Mitchell! Touchdown! Sí! Sí, señores, sí! <clears throat> Speed, if he just finds the slightest crease, he can take it the distance like he did there. How about the leverage up front? Offensive line out leveraging the defensive front to create that space, that crease he was looking for. Once he hits open field, he's going to be very difficult to catch and corral. 7-7 todavía. Falta mucho, pero en la que vamos. ¿Qué juegan estas dando. Sí, hermano, sí, ando, ando inspirado. Es que este sí es un juegazo. Así tiene que ser, así tiene que ser. 4-0-9 dice Mitchell va a ser Delfín la siguiente temporada, jajaja. <laughs> Lo que también decía el universo Dolphins, que todos los lesionados de los Niners se van para allá. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Dolphins now. They get ready for their first possession of the second half. Well, the opposition laid down the challenge and opening drive touchdown here to start the second half. And, Charles, now you feel like this group needs to get an answer because this all of a sudden is a two-score game. Yeah, you're right about that. What was a small, magical spread over... ¿Dónde, a dónde, bien? I think you exactly right. Pressure is on because you don't want them getting the ball back with a chance to really extend this lead out. Here's second and seven now from the 28. Draw play. Here's Gaskin. And give him six yards. Oh, tercera y uno, tercera y This offense in desperate need of a conversion as they come up on third down. 19 bajo de problems. Dice. Oh. <clears throat> La maldición de los RB. Chi. La maldición de los Rabacks de Miami, de San Francisco terminan en Miami. Looking to pass. Tua. to Hill, right side and he'll go down inside the 45 before going out of bounds. 09. Dice. ¿Te acuerdas que muchos querían a Russell Wilson en San Francisco? Pues ya hasta uno de sus compañeros le gritó, el casillero en Denver está muy mal. Yo, era de los que pensaba que Wilson podía armarla acá, pero pues obviamente se está viendo que no. <clears throat> <clears throat> They kept the receiver in the short field, but that let his quarterback get the ball quickly to him before either guy in double coverage could react. Two are going to hand this to Gaskin. And able to get him down, but he <sighs> reached the five. minuscule gain of maybe a yard from the six to the five. And the ball smack dab on the five-yard line. Here's second and goal. Here's Gaskin once more. Ay. Por el centro. Miles Gaskin. His fifth rushing touchdown now on the year. And the Dolphins have cut it back within a score. extra point by ah. Sanders, and the lead's down to a field goal at 17-14. Morstead out now following the touchdown to kick. Fielded just outside the goal line. And up to about the 26-yard line, just across the 25. Venga, Niners, venga. Metro 09. Dice, En Navidad el juego de Rams vs Denver va a estar de mucha hueva, y a inicio de temporada se pensaba que iba a ser un juegazo. Sí, estoy de acuerdo. Cinco yarditas. Pues en Navidad pueden mover a algunos de los liners. no sé si es contra ¿Contra quién nos toca? ¿Contra los Commanders? Podría ser, creo. Final minute now, the third quarter. the fullback kyle Ay, una eran dos yardas. Five yards on first down, but now just a one-yard pickup there on second. Well, big man with ball met bigger man on the other side of the line. A really nice play for the defense. 19 problems. Dice. Pregunta sería, ¿cuál crees que ha sido el mejor equipo de los Niners a lo largo de la historia? 90, hermano. Aquel que llegó al Super Bowl este, contra Denver, digo, el del 94 95, es el que ganó contra San Diego era muy poderoso, pero yo me quedo con el que llegó contra Denver. Se acabó el tercer cuarto, venga, venga, venga. Dice. Mi Pablo, te dejo. Éxito en tu partido. Tú puedes. Tengo una junta de trabajo a las 4. Ya veré el juego completo el sábado. Bona Inners. Dale hermano, suerte. Un domingo chingonométrico. Dale hermano, primero la chamba, sí, primero la chamba, definitivamente, tú dale. Ahí está, bien. Bien. They'll wind up getting nine after tucking it and running, so it'll leave them with second and a yard. so brings up third down. Now, obviously, that's some good work there defensively, being able to stop them and bring it up a key third down. But if you're on the offensive side of the ball, there's an opportunity, because I know what defensive guys are thinking right now, to stop them, get to the ball. That means they might not be sound defensively. There could be some opportunities. And you said key third down. Highlight that. Garoppolo, sí, señor. Bien. Street sliding to the ground there after picking up the first down. there you go el as bajo la manga que tiene que tener guardado Shanahan. <laughs> Esa luz de la espera macdaniel save for that exact moment key time And that's what he did, although you and I both know it wasn't planned that way. But what a nice job using his eyes, scanning the field, and realizing when it was time to exit the pocket and go. stopped in his tracks at the line of scrimmage. Tackled that time by Jerome Baker out of Ohio State. Well done to sniff that out defensively. He had it diagnosed pretty quickly. I love that description because diagnosed is perfect on that one. Read his keys, made the play, and he couldn't even get going moving the football. Right back to Mitchell on second down. And that one opened sí. well as he'll take this down <clears throat> Número 10. 87 yards rushing for him now as he has been tremendous all day long. Starting to feel a little to me like the air is coming out of the balloon, so to speak, defensively. They're taking their will from them right now. That's what they're doing. Whatever they want to call, it's working, they're handling things up front, and it's not just the offensive line. It's everyone. You're seeing the guys on the perimeter blocking downfield and making sure that they're secure. So, yeah, you're exactly right. The air's out of the balloon, and right now they're almost lifeless. Another run with Mitchell. <clears throat> Ocho yarditas muy buenas. Rushing offense 125. Ven, esa es la fórmula. Hay que correrles, hay que bajarle el reloj. bajo de problemas. Dice. Vamos, ya queda menos. Un pase bonito. No, no, no. Aquí no hay que arriesgar el balón, man. Primero y 10. Primero y 10. Vamos a la pausa de los dos minutos. They've got to get to 100, though. You think he knows he's at 98? I think someone has told him by now. And here's the thing. Getting to 100 or more is tangible evidence that you've had a nice day running the football, and that's what his offensive line wants for him and for themselves. Vaya, ahí Bronskill falló el bloqueo. Vas a quemar tiempo. Quiero que se acaben sus tiempos fuera. Quiero que se acaben sus tiempos, pero pues obviamente quiero anotar, hermano. Entonces, pues, el touchdown y ya los matamos, ¿no? Como ves. ¡Ah! ¿Dónde está? Perfecto, perfecto, perfecto. Primer y gol, sí. Sí. bajo de Dice. Acércate al primero y 10 y cuando lo consigas, abajo la rodilla y sigue para anotar. Ya además quiero que quemen su último tiempo fuera, ya nada que quemen su último tiempo fuera ya. Ya lo tenemos, hermano. And this one will wind up with him losing yardage back to the four-yard line. Now the defense will burn their third and final timeout as they'll talk things over prior to this upcoming second down play. ¡Ahí está! ¡Touchdown, señores! ¡Ahí está! ¡Tómenla! ¡Tómenla, barbones! resistance return, the football will come out to the 25-yard line. So Tua and the Dolphins down 24-14. A minute 45 to play. How will this thing pan out? We'll watch as they come up on first down. Now Tua. Ahí está. low, sí señor sense of urgency here. Here's Tua. Now he steps away. He's going to let it fly. Diego Fanga. Bien. Incomplete. I know conventional wisdom says, hey, don't get it all back in one play. But sometimes you go ahead and try to. They tried to get it all back on that one. Weren't able to do so. Tungabailoa Fuera, fuera, fuera. Vamos a por ese snap No puedo creer, neta, no lo puedo creer. Two to throw. Tienen tiempo, no tienen tiempos, no tienen tiempos. got his tight end. It's Mike Gesicki. First down now, but that clock rolling. Tungabailoa looking to throw. It. Oh, no, he lost the football. Bien. ¡Corre! <laughs> ¡Sí! ¡La defensa! Ahí está, señores. Ahí está, lo vieron en Canal 49. Está bien, la tumbó. M, M, M, M, Defensa. Todavía les quiero hacer algo. Me van a perdonar, no importa. Esto ya es, esto ya es videojuego. Pero lo quiero hacer. Cazaputas 42-30. Eso quiero hacer. Cazaputas. Meteles otro TD. ¡No! Venga a ¡Ah! Jerome Baker. That he will bring it back. It's a pick six and a Dolphins. <laughs> y ya me metiendo un problemón que no me tenía que haber metido. 19-bajo de problemas. Dice. No. <laughs> Porque aparte van a patear corto. ¡Ah! 19-bajo de problemas. Dice. Claro, no. Ahí ya, ya. Ya, ya, perdón, rodilla al suelo, ahora sí rodilla al suelo. <laughs> Se acabó. Vámonos de aquí ya. Se acabó, señores. 21-24. Ese es el pronóstico de Canal 49. Lo ganamos. <laughs> El cardíaco, señoras y señores. Así tenía que ser. Así tenía que ser. Eso ya fue una de las típicas del Madden jajajaja. Teníamos que dejar en claro que es un videojuego. <laughs> Pero señores, en Canal 49 ganamos los 49ers con defensa, con ataque terrestre. Ahí está. Ahí está la prueba, miren. Sí, mucho aire de Miami, pero nosotros todo por tierra. Jaja, gran partido. Juegazo, el mejor que he tenido. <laughs> Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, Antonio. este, pues cámara. Señores, un gustazo haber estado aquí con ustedes en la simulación del canal 49. Pero ah, me tengo que retirar. Les mando un abrazote a todos. Cuídense mucho. ya vieron canal 49 dice, cuídate mucho, Go Niners A ganar el domingo, Go Niners, a ganar el domingo, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Go Niners, señores, cuídense mucho, nos vemos el domingo a ganar. Plática postgame, espero llegar y pues ahí nos vemos.